Bé, hola a tots i totes de nou. Comencem el segon, el segon panell, que com sabeu està centrat a la gestió comunitària de la cultura. Parlo així de lent perquè dono temps perquè la gent que està arribant acabi de seure. Però comencem. Soc el Rubén Martínez, jo formo part de la Hidra Cooperativa i també estic a, a la Universitat Autònoma de Terra i ella és la Laia Forner, que és assessora dintre de l'àrea de participació de l'Ajuntament de Barcelona. Ah, el primer de tot, ah, en fi, agrair a la, gent que, a la gent que heu vingut i que s'heu mantingut durant tot el dia, els que heu vingut als tallers, els que heu vingut ara, els que acabeu d'arribar, a l'organització, al treball ingent que s'ha fet per part de l'equip que ha portat aquest programa, ja sigui des del comissionat, Berta Sureda, o la gent que ha treballat de manera intensa com el Daniel Granados, l'Eli Lloberes, la Maria Serrano, etc. I d'entrada dir-vos que hem de disculpar, hem de començar disculpant-nos, hem de disculpar dues persones. La primera és el Benjamin Coriat, que no ho negaré, ens feia especial il·lusió que estigués avui aquí, ah, perquè el diumenge ens va dir que no podia venir per un motiu personal el qual evidentment vam, vam respectar, tampoc teníem una altra opció. Uh, hi ha una altra persona, la Celia Mayer, des de l'àrea de cultura i, i, i esports de l'Ajuntament de Madrid, que tampoc ha pogut venir, però ha vingut l'Anna Méndez, que és assessora de la Celia Mayer, i que ara que la Celia no ens escolta, jo estic més content que vingui l'Anna perquè coneix millor que la Celia Mayer el tema que tocarem avui. En qualsevol cas, més enllà d'això, el que farem ara, la Laia i jo, serà situar quatre punts sobre la gestió comunitària i una sèrie de problemàtiques i tindrem 10 minuts per fer això. Després, amb l'ordre que estan sentats, xerraran les persones que hem convidat, que al final d'aquests quatre punts les presentarem. I bé, ho farem així, la Laia i jo, en plan duets, vale? Fran Sinatra i Nancy Sinatra, o més aviat Pimpinela, jo crec. Uh, aquests quatre punts, el primer és sobre què és la gestió comunitària, és a dir, una petita definició de què és la gestió comunitària. El segon és per entendre la relació entre el present i passat de la gestió comunitària. Volem fer molt d'èmfasi en que aquesta qüestió de la gestió comunitària de la cultura no és una, co una cosa nova, té una acumulació històrica forta i de fet és el que li dona sentit. El tercer punt és sobre les relacions entre institucions públiques i béns comuns, una, institució, una relació perdó, entre institucions públiques i béns comuns que no és, diguéssim, fàcil. I finalment un quart i darrer punt amb les preguntes que vehiculen aquesta sessió. Primer punt, gestió comunitària. Què és la gestió comunitària de la cultura? La gestió comunitària, per dir-ho de manera clara, directa, implica l'existència d'una comunitat que es dota d'unes normes democràtiques per gestionar un recurs. Eh, aquesta gestió col·lectiva de la cultura no funciona com la propietat eh, pública estatal ni com la privada o mercantil, sinó que podríem dir que funciona com la propietat comunitària, és a dir, una gestió comunitària de la cultura implica un canvi d'ordre en les formes d'ús i usufructe d'allò que tradicionalment s'ha construït com a propietat. Aquest serà un tema que probablement en aquesta sessió posarem en, en conflicte. Per exemple, una comunitat veïnal no, que es dota d'unes normes democràtiques per gestionar un equipament del seu entorn de barri i en el qual es fan debats, es fan arts escèniques, es fan arts plàstiques, etc. També una gestió comunitària de la cultura pot ser una xarxa telemàtica, llibre, oberta i neutra, com una que tenim amb forta densitat aquí a Catalunya, Gifinet, que el que fa és proveir l'accés a internet i no segueix els codis de la provisió privada d'aquesta eh, connexió. O també pot ser una gestió comunitària de la cultura, una editorial que produeix llibres, que se sosté econòmicament perquè ven llibres dintre un mercat d'oferta i demanda, però que produeix un arxiu digital sota el qual hi ha accés, diguéssim, públic, ho podem fer servir tots i totes, però fins i tot podem fer obra derivada d'aquest arxiu digital i generar nous comuns. És des d'aquí, des d'aquest tipus de pràctiques, que podem pensar que no només la gestió comunitària de la cultura genera continguts, sinó que també genera processos, infraestructures, metodologies, no és un modus de fer, no és un modus de produir només. I és des d'aquesta perspectiva que podem parlar d'una ecologia no? de la gestió comunitària dels béns comuns culturals. No és pensable una gestió comunitària de la cultura si pensem en un producte que es llibera i és d'accés, sinó tota una sèrie d'infraestructures, de sabers, de metodologies que generen aquest tipus d'arquitectura institucional de base social. Uh, més enllà del camp cultural i en formes de fer i continguts moltes vegades semblants, els comuns en general, no? s'ha parlat molt, eh, n'hem escrit molt, s'ha practicat força històricament, poden ser recursos naturals, no? és a dir, boscos, molts comunals, aquífers, etc. Poden ser recursos urbans, no? és a dir, horts urbans, bancs de temps, infra infraestructures urbanes, o poden ser allò que s'anomena recursos immaterials, no? el codi, el software, etc. Sí, podríem sumar un llarg etc. Això, aquests recursos urbans, aquests recursos naturals, aquests recursos, eh, si voleu, immaterials, però la condició bàsica per eh, considerar aquests recursos com a béns comuns és que siguin gestionats comunitàriament sota certs principis democràtics que després eh, comentarem una mica. És a dir, són pràctiques que es produeixen en àrees diverses que també sorgeixen com a respostes a necessitats bàsiques. És a dir, hi ha pràctiques de gestió comunitària de mm, serveis bàsics no? com l'aigua, l'habitatge, l'energia. Gran part dels moviments de municipalització o de remunicipalització d'aquest tipus de cobriment de necessitats bàsiques apel·len al comú, no només a allò públic, no? com pot ser eh, la plataforma afectats per la hipoteca, com pot ser Aigües Vida, com pot ser Som Energia, etc etc. És en aquest sentit en aquest sentit, que els béns comuns no són una forma alternativa de gestionar un recurs, sinó que són espais d'invenció de noves formes d'institucionalitat pública i democràtica. No? Els béns comuns i, de fet, la gestió comunitària d'aquests béns no són una alternativa, una substitució d'allò que hem conegut com la institucionalitat pública, no són una forma de substituir o d'aminorar l'assistència pública o allò que alguna vegada vam pensar que era l'estat de benestar, sinó que és una forma de redissenyar, fins i tot de prefigurar una nova institucionalitat pública. Però <clears throat> em toca una mica la part de presentar el, una mica el passat i el present no? d'aquesta gestió comunitària, perquè aquestes pràctiques, de fet, provenen d'un llarg rum històric però també han estat llargament ignorades moltes vegades. No? Ja s'ha explicat moltes vegades que el procés històric sota el qual van anar desapareixent els, els béns comuns, no? és a dir, els boscos, bueno, la gestió dels boscos, els rius, les muntanyes, estaven gestionats per comunitats doncs, en societats precapitalistes. Va ser a través, sobretot, de lleis parlamentàries estatals que aquests recursos van ser cercats. No? canviant així els seus drets de propietat i expropiant-los de, les, de les mans dels, dels propis comuners i comuneres. Autors com Marx mateix, Polanyi o Silvia Federici ens han explicat en les seves obres no? com les classes camperoles van perdre així la seva capacitat de sostenir-se a través de l'explotació d'aquests béns i van ser obligades, per tant, a vendre la seva força de, de treball per sobreviure. Altres recerques ens expliquen que, que, això, bueno, que això no és un fet aïllat, no? sinó que la història del capitalisme és, és un procés basat en la, en la contínua despociació social i per tant no, un règim que se sosté doncs, gràcies a la contínua alienació d'allò que, és, que és de tothom, no? que és de tots i totes. Però fins i tot en aquestes condicions, no? en, en què doncs, tant mecanismes mercantils com institucionals eh, limiten la gestió comunitària, algunes d'aquestes pràctiques han sobreviscut i a més doncs, se n'han generat també de noves. No? De vegades amb l'ajuda de l'Estat, d'altres malgrat la seva existència. Eh, Ostrom, no? la investigadora nord-americana, eh, que va dedicar gran part de la seva vida a comprendre millor aquestes pràctiques de, de gestió comunitària dels recursos naturals, eh, analitzava els elements fonamentals de la gestió comunitària, no? que en el fons eh, són, o es basen en principis democràtics. En concret, principis eh, de disseny de característiques d'institucions comunitàries, com per exemple la garantia d'accés a, la, a la informació per participar en l'autogovern del recurs, eh, processos basats en la transferència on totes les parts estan informades del procés de, de gestió i convidades a formar part del procés de presa de, de decisions, mecanismes graduals de resolució de conflictes i la, i la possibilitat de canviar les, les regles de gestió per part dels propis comuners i comuneres, no? així com també sancions eh, per, per al mal ús del recurs, com per exemple la sobreexplotació d'aquest recurs sense la participació en la seva gestió. Aleshores, resumint, no? eh, d'aquest passat i present dels comuns podem extreure dues idees, idees mm, bàsiques que volem posar en el debat. Per una banda, i revisant el, el present, veiem que els comuns no són processos espontanis i accidentals no? Mm, per conseqüències de crisis o contextos econòmics, sinó que més aviat són institucions les normes de les quals han estat produïdes per les comunitats que gestionen directament i quotidianament aquests recursos. I per altra banda, i revisant doncs, el passat, Veiem que les, les institucions públiques han tingut també una relació complicada sempre amb la gestió comunitària, no? perquè bueno, o bé per una banda s'ha volgut patrimonial, patrimonialitzar eh, aquestes pràctiques de gestió comunitària, o bé sovint s'ha volgut invisibilitzar-les o, o fins i tot fer-les desaparèixer. Aleshores, el problema és quin paper té la institució. Si estem dient que històricament, per lleis parlamentàries, l'Estat va expropiar allò que eren un espai que assegurava certes condicions materials per les classes camperoles, si va ser el propi Estat el que va expropiar aquests béns, si diem que la relació que pot tenir amb l'Estat pot ser de cooptació, de patrimonialització, i quan dic l'Estat no em refereixo a a l'estat central, em refereixo a tota l'arquitectura, no? que també s'expressa als territoris amb tota una sèrie de normes que produeixen institució pública. Si aquesta és la relació, si aquesta és la relació històrica, què podem fer realment per pensar que l'institució té un paper a l'hora de garantir, a l'hora de proveir recursos, a l'hora d'acompanyar els béns comuns. No? I com fer-ho? Perquè es garanteixi no només la seva existència, sinó també la seva autonomia. No? Això no és una pregunta fàcil, però de fet també hi ha una altra amenaça, és que es pot pensar que parlar de crisi és un moment on s'han d'inventar els béns comuns i que parlar de crisi és un moment on, de moment, la gestió pública no està funcionant, doncs que ho fem amb gestió comunitària. I una altra vegada més apareix aquesta idea de la substitució, substitució temporal, no? segons eh, quan la institució pública torni a trobar un procés, diguéssim, de lligam amb el mercat i pugui produir una altra bombolla especulativa amb l'acumulació de capital futur, aleshores es tornarà a posar en marxa la gestió pública. Mentrestant, no? la política del mentrestant, farem gestió comunitària. Jo crec que per resoldre això, que no és gaire senzill, he agafat una cita. No? Eh, normalment quan un no sap què dir en un dilema, doncs passa la veu a un altre, i això és el que faré ara mateix. És una cita d'un llibre de l'Àlvaro García Linera, que es diu Forma Valor y Forma Comunidad... que si eh, una mica aquest parágrafo... doncs us convido a llegir. Diu Linera, La sociedad, el Estado y sus instituciones son como la geografía apacible de una campiña. Parecen estáticas, parecen fijas, parecen inamovibles. Pero eso es solo la superficie. Por debajo de esa geografía hay intensos y candentes flujos de lava que circulan de un lugar a otro y que se sobreponen unos frente a otros y que van modificando desde abajo la propia topografía. Cuando vemos la historia geológica, con fases de duración de millones de años, vemos que esa superficie fue trabajada, fue fruto de corrientes de lava ígnea que brotaron sobre la superficie, arrasando a su paso toda la anterior fisonomía, creando en su flujo montañas, valles y precipicios. Montañas, valles y precipicios que con el tiempo se solidificaron dando lugar a la actual geografía. Las instituciones son igual que la geografía. Solidificaciones temporales de luchas, de correlaciones de fuerzas entre distintos sectores sociales y de un estado de esa correlación de fuerzas que con el tiempo se enfría, se, petrifica en forma de norma, en forma de institución o en forma de procedimiento. En el fondo, las instituciones nacen de luchas pasadas y con el tiempo olvidadas y petrificadas. En sí mismas son luchas objetivadas, pero además sirven a esas luchas, expresan la correlación de fuerzas dominante de esas luchas pasadas y que ahora, con el olvido, como estructuras de dominación, se comportan como estructuras de dominación sin aparecer como tales estructuras de dominación. Potser de manera càndida, seguint aquesta metàfora de la inera, pensem que la gestió comunitària de la cultura és un petit corrent de lava ígnia. És un petit corrent de lava ígnia amb un recorregut històric que vol canviar la morfologia dels tipus d'expressió institucional pública que tenim avui. Un corrent de lava ígnia que, a diferència del que diu l'Inera, no? aquí ens apartem una mica d'aquest to més revolucionari, no vol arrasar amb l'anterior, no? no és tan agressiu com pot ser la natura per produir noves muntanyes, sinó més aviat articular-se i hibridar-se amb les formes institucionals existents. Però hem de tenir present que no hi ha res idíl·lic no? amb aquesta metàfora. Tot això comporta una oportunitat, però també una sèrie de paradoxes no? i de contradiccions. Una mica per acabar, abans de situar les preguntes de la sessió, volia situar el que considerem un repte, una contradicció, una paradoxa, una oportunitat i d'una manera potser massa valenta una solució a aquest tipus de contradiccions que planteja la gestió comunitària. El repte de fons, un dels reptes de fons, és si l'acció institucional funcionarà com a una comunitat il·lusòria quan es porti a terme per part de l'acció institucional. És a dir, que al final més que garantir l'existència, la perdurabilitat i l'autonomia de les formes de gestió comunitària de la cultura, més que permetre que hi hagi tota una sèrie de pràctiques d'acció directa, d'autogovern, de democràcia directa, acabi monopolitzant aquest tipus de pràctiques. La contradicció de fons és que si bé les institucions públiques no han de tenir el monopoli d'allò públic ni poden acabar constituint un procés de regularització jerarquitzada d'aquestes pràctiques, si bé no han de fer això, és una de les poques eines que tenim per poder garantir-ho i per poder produir, si més no, condicions o certes garanties d'equitat i de justícia social. Una de les paradoxes, una de les principals, és que en busca de produir regulacions i formes jurídiques que codifiquin en norma aquest tipus de pràctiques vives, és a dir, passar del fet no, d'una cosa que ja es produeix socialment al dret, una cosa que es pot garantir públicament, podem estar construint institucions que no poden respondre als principis fonamentals de universalitat, equitat i accés. No podem pensar que les comunitats, de manera espontània i automàtica, són democràtiques. Però també una oportunitat. No? La oportunitat de fons, i la veiem completament clara, tot i que no disminueix les paradoxes i les contradiccions que he comentat, és que tenim l'oportunitat de fer visibles i fer perdurables aquestes experiències organitzatives autònomes conduïdes per diferents segments socials. La solució, i insisteixo que és una mica, si voleu, càndid o provocador per la nostra part, és poder posar en marxa un tipus de processos que posin per sobre el valor d'ús en comptes del valor de canvi. És a dir, que siguin els usos de certs recursos el que determinin que allò s'ha de fer servir d'una manera justa i que no sigui no, les derives, la connivencia pública o privada que acaba estant marcada pel valor de canvi. O dit d'una altra manera, potser la solució és garantir institucionalment formes de propietat i de gestió comunitària al territori metropolità que permetin l'existència de fonts de riquesa i de sociabilitat no determinades per monopolis privats o monopolis públics. Posaria èmfasi en aquesta idea, potser la solució jurídica, administrativa, tècnica, ho podem discutir avui, que la gestió comunitària de la cultura sobretot és posar el valor d'ús per sobre del valor de canvi. Ja per acabar, nosaltres, i passem la paraula, la Laia comentarà les cinc preguntes que hem posat sobre la taula i que els hem passat als diferents convidats i convidades perquè la responguin. Sí, no vol dir que els quatre responguin les cinc preguntes, eh, sinó que cadascun d'ells també se centrarà una mica més en, en allò que, que li toca més a prop. Però sí que pensàvem que era important situar aquestes cinc qüestions, no? després d'aquest de, marc conceptual. La primera és, és doncs una pregunta eh, retornant al passat, que és si han existit eh, institucions que en altres moments històrics o en altres contextos geogràfics hagin garantit públicament la gestió comunitària d'infraestructures culturals. I si és així, què és el que podem aprendre d'aquesta aliança público-comunitària? La segona és, eh, és, aquest, és com passa del fet al dret. I si és possible, per tant, dissenyar i implementar una forma de, de propietat que respongui de manera més adient a les pràctiques culturals comunitàries que ja existeixen actualment a la ciutat. La tercera, doncs, és també pensar des de quines àrees de, del govern o des de quines escales competencials haurien de posar-se a treballar per desenvolupar aquest possible marc jurídic que s'adequés a, la, a les formes de gestió comunitària. No? I per tant, quins serien els seus objectius i sota quins mecanismes haurien de ser validats. La quarta és quins efectes positius i negatius pot tenir la codificació en norma no? d'aquesta sèrie de pràctiques que actualment doncs, potser eh, estan difuses eh, dins del context social i cultural i, per tant, si pot esdevenir aquesta regulació un procés de cooptació i de control vertical o bé un procés de reconeixement i garantia pública d'aquesta propietat col·lectiva. I la, la darrera, per tant, és eh, si aquestes pràctiques haurien de respondre eh, també a les mateixes funcions que s'exigeix a, la, a la institució, no? és a dir, eh, en criteris d'accés, de, de transparència, d'inclusivitat, si han de respondre sota els mateixos criteris institucionals públics. Per tant, tenim mm, experiències i aprenentatges, eh, si és possible altres formes de propietat, qui ha de desenvolupar aquest marc jurídic, quins serien uns possibles efectes positius i negatius d'aquesta regulació i per últim, si aquestes pràctiques eh, se'ls hem d'exigir eh, les mateixes, els mateixos criteris que, que les pròpies institucions. Així doncs, nosaltres passem la, la paraula als ponents, que abans passaré a presentar perquè estan aquí. Espera, que he perdut el... Aquí. Val, doncs, eh, aquí tenim a l'Anna Subirats, que l'Anna Subirats és geògrafa i graduada en Estudis Urbans, Actualment està fent la tesi doctoral a Florència i bueno, les seves investigacions doncs, són sobre transformacions urbanes, comuns urbans i gestió comunitària. És coautora d'un llibre que es diu Gestió comunitària i transformació social que es va editar el, el 2015, que també us recomanem. Al seu costat està el Ferran Aguiló, que és eh, cooperativ, cooperativista i activista, no? i en aquest sentit doncs, participa de l'Assemblea de Sants, eh, de Can Batlló, eh, forma part també de la cooperativa de sessió d'ús de la borda i eh, corredactor també entre amb d'altres col·lectius del projecte Coopolis, també emmarcat dins de Can Batlló. Tenim també l'Àngel Antic, que ve de Màlaga. Ell és membre de la Casa Invisible, eh, que està a Màlaga, que per qui no ho sàpiga és un centre social i cultural de gestió comunitària i forma doncs, part del, del projecte de la Casa Invisible i de l'àrea de, de cultura libre i audiovisuales. I per últim, aquí ja hem avançat abans, Ana Méndez, eh, que és l'assessora de la regidoria de Cultura i Deportes a l'Ajuntament de Madrid, i que a part, en la, aquestes vides preinstitucionals que teníem, havia format part també de l'Observatori Metropolitano de Madrid, no? amb el qual doncs, també havia fet investigacions sobre la construcció institucional d'aquests comuns urbans. Així doncs, eh, us pas, ens passem la paraula a ells i després obriríem el debat.